Засгийн газраас хэрэгжүүлж байгаа шин сэргэлтийн бодлогын хот хөдөөгийн сэргэлт Дорногов аймгаас эхлэж нээлттэй Дорногов чуулган боллоо. Дорногов аймгийн хувьд хөдөөгийн сэргэлтийн бодлогын хүрээнд 10 мянган айлын орон сууц барих зорилт дэвшүүлж газар зохион байгуулалт, дэд бүтэц, бүтээн байгуулалтын ажлуудаа төлөвлөжээ. Тиймээс Дорногов аймагт хотоос шилжин иргэсэд ажиллаж амьдрах боломж бүрэн бий гэж нутгийн удирдлагууд онцлож байна. Усын хэмжээнд 6 аймаг төсвөө бүрдүүлдгийн нэг нь Дорногов аймаг 2003 оноос эхлэн төсвөө бие даан бүрдүүлж улсын төсөвт төлрөөдөг болсон эдийн засгийн өрсөлдөх чадвараар сүүлийн 5 жилд ихний байруудад ирэмлэгдэж өнгөрсөн 2 жилээс тэрүүн байранд орж эхэлсэн. Энэ нь томоохон төсөл хөтөлбөр хэрэгжиж эрчим хүчний шин их үүсвүүд олноор бий болж байгаатай холбоотой. Тухайлбал Дорногой аймагт нефт тосруулах үйлдвэр баригдаж байна. Өнгөрсөн амралтын өдөр нефт тосруулах үйлдвэрийн ажлын 2 дугаар шатны ажил мөн нефтийн тос дамжуулах шугамын ажлууд эхэлсэн. Энэ томоохон бүтээн байгуулалт хөрөнгө оруулалтыг дагаад байнгын болон төр ажлын байрууд бий болно. Өнгөрсөн 2022 оны хувьд хангин мандлын 226.9 км замыг барьж байгуулахад нийтдээ 28 аж ахуйн нэгжийн 2600 гаруй хүн байнгын болон төр ажлын байраар хангаджээ. Цаашаа ч гэсэн томоохон бүтээн байгуулалтууд хийгдэн эдгээрийг дагаад иргэд ажилдаа орлоготой болж худалдаа эдийн засгийн харилцаа сайжрах юм аа. Дорногов аймаг бол шилжин ирж байгаач бай, сууршиж байгаач хүмүүс маань Дорноговт бол ажил хөдөлмөр ундарч хөдөлмөрлжсэн тохиолдолд бидний одоо хөгжил бол урагшлана гэдэг ийм л уриатай ийм л аймаг. Тэгээ цаашид бол энэ чуулганы үрдэнгээр Дорногоо аймагт бас ажлын байр, хайтаа тухтай амьдрах орчин байгаа гэдэгт ихэнх хүмүүс бол итгэл дүүрэн болсон бахаа гэж ойлгож байгаа. Чуулганы гол үрдэн бол бас энэ итгэл төрнө гэдэг бол чухлаа гэж харж байгаа. Хөтөө орон нутагт бас ажиллах хүч мөн одоо Улаанбаатар хотын одоо төвлөрлийг саармагжуулах хамгийн гол аймгийн нэг бол Дорногов аймаг. Дорноговт өнөөдрийн байдлаар бас нэг 12-оос 13 мянган ажлын байр байна. Одоо бид бас э, дээрэс нь одоо энэ олон мянган ажилчдыг э, одоо мэрэгжлийн ажилтан болоод одоо инженер техникийн ажлыг хүлээж авахад байр орон чухал хэрэгтэй. Тийм учраас бол одоо энэ байрны асуудлыг шийднэ. Цаашдаа энэ Дорног аймаг дээр маш олон хүн одоо ирж амьдрах ийм одоо болцоо боломжтой аймаг байж байгаа. Бид одоо уул уурхайн бүтээгдэхүүн айлхаар түүгээгээр гаргадаг байсан бол сүүлийн 5 жилээс эхлээд уул уурхайн бүтээгдэхүүнээ баяжуулаад боловсруулад гаргадаг болсон. Энэ нэг нэг эсэндээ одоо юу гэдгийг ажлын байрыг нэмэгдүүлсэн. За мөн одоо татврын одоо орлогыг нэмэгдүүлсэн ийм аймаг. Томоохон бүтээн байгуулалтуудаас гадна орон нутгийн иргэдийн ажиллаж амьдрах дата орчныг яаж бүрдүүлэх вэ гэдэгт анхаарал хандуулж байна. Ямартаач ойрын 3-аас 4 жилийн хугацаанд 100000 айлыг орон сууцнд хамруулж 12000 хүнийг ажлын байраар хангах зорилт тавьжээ. Энэ чухаараа хөдөөг харах өнцгөө өөрчлөе гэдэг уриалгыг гаргаад байна. Цаашид хөдөөгийн сэргэлтийн бодлогын хүрээнд аймаг бүрт нээлттэй чуулгануудыг хийлгүүлж өөрсдийн боломж бололцоог олон нийтэд нээлттэй харуулах юм а. Орнгоо аймгийн хувьд бол Монгол улсын томоохон бүтээн байгуулалтууд төмөр замын нефт ингээд их том том бүтээн байгуулалтууд өрнөж байгаа. Үүнийгээ дагаад ажлын байр ихээр нэмэгдэх хандлагатай байна. Дээрээс нь орон нутгийн маань иргэд олон төмөн тал бүрээр шилжин ирж байгаа хүмүүс нээлттэй илгэмсэн хандах тэр хандлагууд бас маш их сайжирсан байна. Тэгээ өнөөдөр ингээд яг яриад авах биш ажил хэрэглэх болох тал дээр орон нутгууд маань ингээд ажлуудаа эхэлж байна ипотекийн зээлийг олгож эхэлж байна, газраа олгож эхэлж байна. Томоохон хөрөнгө оруулагч нартайгаа уулзаж ажлуудаа орон нутгаа хөгжүүлэх талаар ярилцж байгаа. Энэ хандлагууд маш сайн хандлага. Дорн говьдоо бусад аймаг болон нийслэлээс шилжин хэрэгсдгийг бизнес эрхлэхэд дэмжлэг үзүүлэхээр дөрвөн төрлийн татрын хувь хэмжээг хамгийн бага хэмжээгээр орон нутагт нь тогтоож өгсөн байна. Жишээ нь үл хөдлөх хід хөрөнгийн албан татвар, автоэвэр өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар, газрын төлбөрийн хувь хэмжээг хуульд заасан хамгийн бага хэмжээгээр тогтоосон. Энэ нь Улаанбаатар хот болон бусад аймагуудын тогтоосон хувь хэмжээнээс 20-27 хувиар бага юм. Дорногов аймагт ажилгүйлийн түвшин 2016 онд 9.9%, 2020 онд 4.1% байсан бол 2021 онд 2.7%, 2022 онд 1.5% болж жилээс жилд буурч ажилгүйлийн түвшин хамгийн бага аймаг нэг болжээ.